kaldı. Aynen. Aa, dördü de gitti. Ama da silah bulamamış zaten. Sadece buradaki burada silah bulmuş. O da M16 bulmuş. Karışık ayak sesi gelmiyor. Çıkmasaydı ki iyiydi. yokmuş. Botta da iyi malzeme çıktı. Kopya çıktı. Bomba yeterli bizim. Bu fazlalığı atalım ya. Hiçbir yerden M416 çıkmadı. Drop'a doğru gidelim en iyisi. Araba aynen adam var. Adam da dediğimiz bot gibi duruyor. Bot. Bot değil. Bakalım M416 çıkacak mı? Boş çıktı bu. Bu da boş. Drop'un oranı çatışıyorlar. Gördüm. kütüphane duvarının arkasında mı o? İlk vurdu. Ah be adamı kaldırmış onu. Derken bir kişi de önümüzde. Can bastım. Ben senin can. Çatıya çıkalım. Dikkatli etrafa bakalım en iyisi. Büyük hala evin çatısında duruyor. Neredesin? Göstermiyor kendini. Hadi görüşürüz. Adam nereden sık derken çatısındaymış. Bekleriz çatıya çıkayım. Beni hala orada bekliyor. there. Yürek kaldı 4 kişi 5 kişi. Arkadaşı nerede? Arkadaşı nerede şimdi? Öldü o da. Burak. zıp zıpı gördüm. Derken arkam sıktı bana. Geriye kalan tek bir kişi o da karşımda. Ben bir hale göremiyorum ya. Hadi. Ya bombam olsaydı bayağı iyi olurdu ya. Bomba da yok. O kötü. Hı, bomba falan bende. Adam öldü.